Salutare toată lumea! Fac și eu primul vlog aici. O să pun camera jos acum. Salut prieteni, numele meu este Sneak, prietenii îmi spun Lucian și astăzi vreau să vă, să vă prezint un, un material care v-ar pe, pe care, care v-ar putea ajuta dacă vreți să faceți vlog. Aș putea desigur să vă arăt eu. Aș putea desigur să, să vă arăt eu, dar nu... Dar prefer să las pe unul dintre tovarășii mei, un tovarăș singurul meu care este expert în asta, în vlogging. Blogging. Uh, Sabin. Bună, Sabin! Cu mine vorbești? Da. Bună, salut. Ce mai faci? Ah, bine. Încercam să fac un să livrez un material audio-video pentru vlogging, dar avem nevoie de ajutorul tău. Da, deci ne înveți? Cu mine vorbești? Da, da, Păi cu acordul meu și al oamenilor care ne urmăresc, poți începe. De mine zici? Da, a, da, bine, da, eu o să zic ce trebuie să faci, iar tu trebuie să faci. A, da, am înțeles. Pasul 1 sau era pasul 2. în acest pas trebuie să prezinți ce faci tu zi de zi. Oh, ce somn am tras, prieteni! Bine v-am găsit la un vlog zilnic. Uh, tocmai m-am trezit și este o zi minunată să vă arăt ce... Este o zi minunată să vă arăt ce facem astăzi. Haideți să vedeți, să vedem împreună cu ochii. Wow, ce tare! Cam atât a fost pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut această zi. Eu sunt, sunt complet obosit, sunt mai bine zis extenuat și cred că ne, reve- ne vedem, mă vedeți data viitoare. O să mă duc să mă culc. În celălalt pas trebuie să fii și cool. Salut! Ta. Salut, abonații mei fideli! Veniți cu mine, astăzi o să-mi dau foc la, la casă. Veniți! În pasul număr... în ultimul... în cel din urmă. În acest pas trebuie să faci muzică rap. Trap. Ești prost și am bani. N-am așa mulți bani, tot ești prost. Cum este? Cu mine vorbești? Ce am făcut? Ce am făcut? Da, da, da, e bun. Ești ofici oficial, ești blog, vlog, vlogger. Felicitările mele. Congratulations! Mulțumesc, Sabin! Îți mulțumesc pentru ajutorul tău. Acum o să mă uit în cadru pentru că nu mai vorbesc cu tine. Da, eu uh, sper că v-a plăcut și ne revedem ne vedem cu bine o să-mi vedeți episodul care, pe care o să apară. Puteți să, da, să, să apăsați pe, pe butonul de mai jos să am mai multe like-uri. Dacă vreți, bineînțeles. He, have a nice... Să aveți o zi frumoasă. Pa!